Добре дојавте значи, на денешната дебата овде во Обштина Чај. Денове во центар, значи не многу далеко од тука, се случува нешто што веројатно ретко се гледа по европските демократи, блокада и на некој начин вандализам во злокалната самоуправа од страна на група граѓани. Или може би не е така, не знам, може би некој има друг став. Дали е ова може би вистинската илустрација за тоа како се сваќа општинската власт од страна на тие што ја избраа? се чини дека премногу траат пубертетските проблеми на локалната демократија во Македонија, речиси без исклучок со секоја промена се инсталира партиска гарнитура повеќе или помалку од административци кои се блиски до тие што победиле на избори. Овој пат значи ке дебатираме на тема партиска општина или општина на граѓаните. Со нас е политикологот Јове Кекеновски, политичкиот аналитичар по прецизно градоначалникот на општина Чај Изет Меджити, членови на Советот на локалната самоуправа и Мобиличковски председател на Либералната партија. Требаше Јалдар Мустију да биде со нас, меѓутоа имаше мала на незгода и еве во негово име се извинуваме што не е присутен. Со ова серија дебати која што организираме во два месеци, сакаме да ја потикнеме интелектуалната, академската, експертската јавност, активно да се вклучи во развојот на диалогот оно што се чини е постојано претицитарна работа во Македонија. Особено ми е важно активното учество на граѓаните во, во овие дебати. Сосема кусо дека проектот е поддржан делумно од програмата Сивика на Центарот за институционален развој ЦИРА. Дебатите се поддржани и промовирани од страна на фондацијата Идеја и Источна Европа. Добар ден уште еднаш и може на почетокот едно генерално прашање до господина Кихеловски за тоа колку граѓаните и партиите ја разбираат локалната самоуправа и демократија во Македонија. До, до каде е разворот на, на оваа проблематика? Добар ден и од мене. Почитувани дами и господа, добар ден и од мене благодарност до организаторот на оваа трибина да ме покани да кажам неколку зборови. Бидејќи Јас долго време се занимавам со локалната самоуправа, а прочитам дојдов на таа тема. И тоа токму околу партиципацијата на граѓаните на локално ниво. Значи, што се однесува до прашањето, сметам дека во еден сегмент локалната самоуправа е отидена доста напред. Поготово после покривствиот договор 2001 година и имплементирање на оној дел за децентрализација на локалната власт, сметам дека отидена доста напред и голем број на општини ги добија своите надлежности како што доликуване на современа модерна локална самоуправа и сметам дека поголем дел го оправда своето постоење, сегашно постоење, односно функционирање во делот на локалната самоуправа. Меѓутоа, во друг сегмент, сигурно треба да бидеме задоволни во поголем обем со целокупниот да процес на децентрализација кој што се одвива во Република Македонија. Меѓутоа, толку по она што денес е тема на оваа трибуна, сметам дека не можеме да бидеме задоволни. Тука не само општината, туку не само општините, туку и целата држава падна на испитот на политизираноста, односно партизираност. Впрочем, јас ќе подсетам што пред неколку денат пред два или три дена кажа председателот на парламентарното э, собрание на Советот на Европа кој што јасно укажа на оваа моја констатација дека политизираноста и партизираноста се најголеми пречки, односно се најголеми виновници за кршливите институции на системот во Република Македонија. Значи во тој сегмент ние не можеме да одбегнеме и локалната самоуправа. Значи, партизираноста на јавната администрација е еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме, за која што, еве, јас да не должам, би земал збор подосна која ќе се развие дискусијата и би им оставил одговор на моите колеги пијата. За господинот Филишковски, дали нагласената партизираност на локалната самоуправа може да биде објаснување за она што се случува деновија во Скопје или граѓаните погрешно ја сваќаат локалната демократија? Може ли некаква врска да се направи за оно што се случува конкретно во центарот? Па, во основа, прво благодарам за поканата и да можете да ви се обратам. Во основа, сметам дека го плачаме данокот на нерационално скроена територијална организација и неправилно направени, односно номинално предадени надлежности. Ќе дозволите да кажам дека во основа во центар ги гледате на можноста од трослојно влијание на простор на, еден простор. Што тоа значи? Што државата може да купи или да прави споменици, дека општината може да направи детално трудовистички план, а тој да се однесува за централни градски площади. Тоа укажува дека ние немаме функционална поставеност на локалната самоуправа и експресијата на незадоволството, чие и да и од кој и да е причина, сега нема да навлегам во политичкиот аспект, покажува дека всушност нас локална самоуправа не постои за граѓаните, туку е политички производ и производ намена за политика. По тие причини, дозволете да ве шокирам, така да кажам, со неколку либерални политики, кои што морам да ги споделам токму од причина што сметам дека е дојдено времето кога од 10, од 11, од 12 години од рамковиот договор. Ние мораме да сватиме дека влегуваме по нова фаза. Во фаза кога треба да ги процениме ефектите, да ги коригираме слабостите, да ги искористиме предностите на ново воспоставениот систем на локална самоуправа, токму врз основа на предлог. односно врз основа на нашиот устав. Имено, сакам да го отворам овде и да го поставам прашање. Дали, според на партија е потребно, дали е потребно, и според Бедјаните, поведување на двостепена локална самоуправа. Моментално не можна според уставот. Дали е подобро да имаме региони, како што ги имаме развојните региони, кои што се решаваат за прашања не само од политички, туку од многу реален аспект. Транспортни прашања, прашање на содржковството на транспортот на содржковството да речем. Прашање што во Скопје не го чувствуваме, но Скопје го финансира и транспортот на општините околу Скопје. Прашање на третман на отпад, прашање на третман на односно на водоснабдување и третман на на комунални на производите. Втора работа, да ве прашам следното. Дали сметаме дека комуналите кои што се плаќаат при градбата на згради се инвестиции? Не. Тие се средства на општината. И овој дури и овој спор кој што се јавува и во моментот не само околу локацијата, туку и она што има проблем и општина Чај, и општина Кисела, овој и сите општини. Е прашањето на тоа кои се изборите на финансирање. Комуналите не се избори на финансирање, тие се средствата на општината за овозможување на нормална инфраструктура инфраструктура необходна, струја, вода, патиште и слично, необходни за станарите во новите згради и корисниците на новите делови простори да може да ги полите работа што добитува. Со тие причини сметам дека е потребно и локалната самоуправа да биде извадена од рацата на политичката манипулација. И е само потреба од дефинирање на поголеми, односно второстепени форми на организирање на обштините, туку и на организирање на обштините според нивниот вид. Градот Скопје ќе ве потврдам дека има над 40 села во својот состав. Не, тоа не е можно за една урбана метропола. Ако сакаме да направиме вистински производ во Македонија, мора да има урбани и рурални фондови. Затоа што тие треба да има пристап до различни фондови, врз што на кои ќе ги остваруваат потребите на граѓаните. И затоа ќе дозволите јас да не ве намерам во моето воледно излагање, нафрлајќи ги овие, би рекол, прашања кои што треба да одговориме сите за да видиме дали имаме можност да дојдеме до пристап до повеќе европски фондови, до повеќе развој врз основа на локалната средина и локална самоуправа. Уште една само сакам да ви се заблагодарам на можноста да ги следна мојата подготвена да одговора на вашите прашања. Hvala, faleminderit. Те сигурно ще дадете на, на определените комуна с Да да организаторот организаторот така и да, другите учесници и се надам дека Алберт и Алберт добро и без некои страшни последици блеска на прашањето за децентрализација или политизирањето на администрацијата. Сметам дека е тоа еден феномен многу поширок од општината или администрацијата во самата општина. Тука може да се покаже какви прашања. И попите, ако земите луѓето за жал во очајни петгодишно или шестгодишно дете, полесно ќе ви објасни за да составот на составот на политичките партии, отколку составот на еден фудбалски клуб. Тоа за жал нашата реалност во нашето општество. Секако дека тоа секој нас е така да политизиран и затоа го срамам dar extern se trece mult împotriva între regulile regime, sau regime, socialist, ne pot duce pe nevoie, там, cum rău mă fi, nu fi там кандидаты по лаве, Přešetřím naš komunę Čajry, jsme komunę Trůby, stany Kršovo, на создание нервотропина, по-моему. Я это создание в результате магнитной соответственной лечения, выполняет папа, это ситуация, это ради на то, по-моему. приобщени. Сега, сега готово требаш да ге примерот на Обштината Чај во 2005 година каде најдов етничка, етничка, етнички состав каде со 50% беа македонци. Значи, повеќето беа организирани Здравите албанци беа вработени во 2005 година, сега оваа општина ја одразбара вознасушнината што постои во администрацијата на, на општина Чај истакнува и реалниот фактичка број од тоа што број на граѓаните што живеат во општина Чај. Но, платени се Как я напомнил, что штатар по тупенце институцион, është i hapur dhe është institucion i gjithë qytetarëve, pa marrë parësisht për taksime etnike, dhe kemi mundu dhe më thonë që ata së funksionë në basë pregaditës e kërën profesionale. Në ndiko që është malarë, ndiko që është në, në poshë, në basë që s'ka имав градоначелник албанец, тоа што ја одразува и реалноста во овие општини. Да, сега, комун парламент Секако членове тоа не требаше да помогнат го информация по работе, умножечка для централизированных штатов. А, университет политика смера, университет бюджет мира, по шоства, а, начем мандат и трек, военная нация, там это не было. Помочь вам сыщ, да на фон и Ими мандат сервиза, на фон тапос, момент, чего речь, лишь на регулирование, por të gjitha të në kanë shumë një prirje për decentralizim të obligimeve, decentralizim të kompetenceve, për po jo edhe të financeve. Edhe në kërpartën kompetenca pa mbështetje financiare, eh, atëre komunat të lëvaqorë me pa mbështetje në nëmë të realizu eh, të eh, kompetenca, Dhe kjo është më dhe që është problemi esencial dhe po që dhe të të të të të të të të të të të studime të të të të të të pak më erë për ekspozicion të relevant, dhe më pra, të në televizion të pajtë për hausë, e radit pas qitër dhe greqis për e qytetë të kërës të realizohën, pak më sishin dhe pak më mesë të qitë dhe greqia, dhe nuk tim të gjemi shumë më mrapa për në region, në e regione, se të të të të të të të të të të të të të të të Tatimi de răstură, Tatimi național, tre, tăi, fără chictele, sosiuni, sporturi și comună, uh, de la piesa Peter de Macadava, de șapte sute de ceverii. Mergeți la registrar, nu știu mie să decideați cererea finanțară economică comună, cum andei stres-o, cu comună, iată, sau să ne primit, Suštine se, согласен се постановиличките дека тоа се може да мине чина, предначни економските бидејќи тоа треба да се врати, да се врати, да, значи да се поврзат овие кои се струја, канализација, Unë ndoj që depolitizimi të në funksion dhe në shqyrtim të matje për është pra, është mirë njerë po të i për të mundësia komunale, për kemë bugjetë më të njëra, dhe më dhe të qasë të si menagjohën për bugjetë, për po menagjohën eh, në funksion të interesat të qytetarëve, apo nuk menagjohën. Eh, pa të të të të të të të të të të të të të të të të të Ако ние бевме доволно доблесни, барем предходната генерација беше доволно доблесна да отвори прашања кои што беа неопходни да ги отвори стравовите, значи и кај македонците, и кај албанците, и кај турците, и кај бошњаците, и кај срби, сите кои што живеат во Македонија се изминат да попреди во подредена етничка заедница, ние немаше да имаме практично немаше да имаме 2001. Току че имавме третман на прашања адекватно на времето и на предизвиците пред кои бевме. Е сега вака, го поставам прашањето на регионализацијата токму за да ја отвориме нашата моментална нефункционалност. Ако нешто денеска не функционира економски, утре нема да функционира ниту во политичка смисла. А, земете да речеме само да териториална организација, во која во, во име на а, процент на албанци и во процент на население воопшто се цртаат се цртаат рамки. Мислам дека од тие причини дојдовме до мал број општини како концепт кои имаат големи надлежности и уште поголеми долгови. И денеска забележете што се се случува во делот на образованието, какви се недостатоците, колку ви колку се неможни да ги следите трошоците врз основа на крејање и слично, врз основа на превоз на ученици во средно образование, во, основно образование и така натаму. Од тие причини, кога го отворам прашањето за регионализација, го отворам прашањето за наша одржливост системска и функционална. Значи, ние не можеме, и да, да, да треба да бидеме свесни, значи, ние не, не можеме да ги бираме соседите, ние можеме да го бираме односот. И тоа се однесува и а, во зградата каде живееме, и во малото каде се наоѓаме и така натаму, и стигна како сакате, само да држава. Да ги отвориме снабовите, да ги отвориме прашањата, пред тие да не излезат да ни отворат други прашања. Економската нефункционалност кој се закарува на Република Македонија и им се закарува на обштините, ќе им се закари на меѓуетничките односи. Наспроти тоа, да прашувам, дали имаме ние во моментов плански региони во кои, да взимам пример со третманот на отпадот, во кои регионалните депони како неопходна еколошка, како неопходна животна потреба на граѓаните, се а, токму се, се формираат по природна основа. Да. И тоа се региони кои што имаат економски врски, патни врски, регионални патни врски. Тие се регионите во кои учениците, врз основа на меѓуопштински договори, се превезуваат од едно во друго село или од еден во друг град. И кои што ги спаја практично разликите помеѓу урбаните и руралните средини. Затоа, ако се плашиме од тоа, дали, како рекоте, се плашиме да го отвориме зборот федерализација, тој ќе стане притисок врз нас, доколку не ги отвараме прашањата кои се неопходни во Република Македонија неопходни за граѓаните, не за политички партии. Што подолго молчиме и што подолго создаваме економски неодржлива средина, тие прашања кај нас ќе доаѓаат се поотвора. Господине Хеновски бараше зборно малку говори контекст во тоа што вие е, е, рековте предходно, дали економските нели неможности да кажам за општините да бидат попрагматични, може да влијаат во нивото на професионализација, но еве и во сите други елементи на, на, на како се спроведува и како се води локалната власт. Па добро, сигурно дека економскиот момент е важен момент во функционирањето не само на локалната власт, туку и во функционирањето на целата држава, а прочем тука и во функционирањето на самата администрација. Значи, јас се собирам да бидам малку по-конкретен во делот на темата која што ми е денес и да кажам неколку зборови во тој сегмент. Значи, јас имам чувство за сиве овие години, еве не одам подалеку, туку последниве 20 на години, дека ние само вербално говориме за мала ефикасна јавна администрација, говориме за некој вид на сервис на граѓаните, а впрочем, според моје длабоко убедување, денеса администрацијата, без разлика дали е општинска администрација или е на повисоко ниво, едноставно мислам дека ќе употребам еден груп збор, меѓутоа се слуги на политичари. Јас разбирам дека е нормално всека една нова политичка гарнитура која што ќе дојде да донесе одеден мал број на своји лојални соработници, блиски соработници. Меѓутоа не ја разбирам потребата да се руши базата, која што не ја разбирам потребата кога се руши базот и истовремено да се создаваат антагонизми, дали во општината или генерално во целото општество. И мислам дека кај нас таа мегаломанија на политичарите за апсолутност и за контрола со децени ја, ја осакатуваат администрацијата на секој ниво. И од тука сметам дека недостасува одреден тип на политичка култура, пред се би рекол недостасува една колективна свест, каде што во оваа економска криза, во оваа сиромаштија, во оваа безработица, ние го загубивме компасот, го ни загубивме своите вредности и станавме, за жал, обични конформисти и послушници. За мене е недопустиво една општина или една мала држава, сака да Република Македонија, да ја води партиска администрација. Значи, никој не може да му убеди дека немаме политизирана и дека немаме партиска администрација. Прочем, за тоа говорат и фактите. Минатата година имаше едно истражување на USAID, кое што јасно кажа дека 44% од вкупниот број на јавната администрација се изјасниле дека се партиски определени, односно дека се политизирани. Иако експертите одат уште по-далеко велат дека тоа 70% од целокупната, целокупната бројка. Исто така еден парадоксален податок од таа анкета која што ја спроведе USAID која што им беше Укажена на партиите на власт во Република Македонија е фактот што последниве истражувања покажуваат дека голем дел од граѓаните па и вработените во јавната администрација не се зашануваат во партиите поради некоја идеологија, туку поради екзистенцијални причини. Самата реков, безработица го прави тоа. Вели, ако зашленам во таа партија, сигурно помошно ќе дојдам до, до, работно, до работно место. Прочем, постои еден показател кој што вели дека 28 проценти од наработените сметаат дека партиската книшка ќе ги извлече од нивната мизерија. Тоа се катастрофални податоци за администрацијата во Република Македонија. И затоа велам дека недопустиво е една мала земја како што е нашата држава да ја води партиска администрација. Ние во Македонија не сме соочени со недостаток на стручни кадри. Напротив, имаме многу кадри кои што за жал сите сме сведоци дека не бегаат од државата. Едноставно мислам дека основен услов е партиите на некој начин да престанат со досегашната практика или со досегашното мото кое што го практицираат, а тоа е мотото дека на победникот му припаѓа се и може да прави се што сака. Тоа е навистина една практика која што не води кон добро, не води кон наша европска интеграција. Прочем, некоја спомна тук и Обштина Центар. Што се случи во Обштина Центар? Првите денови на власт, само што даде градоначалникот, тој наеднаш работи 10 на 15 луѓе од својата партија. Мислам дека а, тука почнаа може би сите проблеми на општина центар. Јас разбирам да работи некои кои што се неопходни, меѓутоа не можете општината да видите места каде што треба да ги работите, оние кои што ви лепеле, кои што ви да, трчале во вашата кампања наспроти луѓето кои што се компетентни или луѓето што се таму кои што се стручни да ги елиминирате по било која основа. Значи, во секој случај, обшинската администрација или генерално јавната администрација, сите сме свесни дека мора да биде стручна, компетентна, професионална, ефективна, ефикасна. И сите оние начала која што разгледат јавната администрација. Бидејќи ние сме сведоци, поготово со пропорционалниот систем, честопати на површина, односно на политичката сцена, избегува лоши, па и неедуцирани политичари. И сега имате лоша администрација, а имате лош политичар, каква политика ќе имате? Не можете да очекувате добра политика. Меѓутоа, ако имате лош политичар, а имате добра администрација, сигурно дека ќе за добри политики од сето тоа. Значи, јас би ставил знак на равенство кога имате лоша администрација и лош политичар, и добар политичар, а лоша администрација. Ефектот е ист. Можам да речам скоро нула. Значи, лошата администрација е поразителен Фактот за секој политичар. Значи, ароганцијата може би една од големите проблеми. Корупцијата е исто така големи проблеми. Меѓутоа, политизираноста мислам дека е најголем, најголем проблем во сето, во сето. И затоа администрацијата мора да излезе од политиката, мора да излезе од политичката. И треба да се третира професионално, да се базира на меритократијата или на системот на заслуги. Прошеден ќе ви кажам еден податок, на старата унитарна држава, Кина, каде што се уште не ни владе комунистичката партија на Кина, ја, е првата држава која што е вовела меритократијата и таа функционира до денес. Исто така и Соединетите Американски држави ја сватиле оваа лекција и сватиле дека токму меритократијата е еден од столбовите на низината демократија. Ако ние одиме во тој правец, ако воведеме систем на заслуги, систем на квалитет, сметам дека можеме, можеме да ги исполниме сите оние предуслови за влез во Европската унија. Меѓутоа, вака како што се одрува ситуација, не сум многу оптимист како ќе биде понатаму целокупната ситуација. Мислам дека докторат Бакио одрази практично на голема реалност. И јас би сакал тука да се согласам со Жолот неговите констатации, Особено дека дека регионализацијата практично може да ја спаси децентрализацијата на локалната самоуправа, односно децентрализацијата на ингеренцијата, затоа што во моментот имаме деконцентрација во која обштини да се некоја форма на аутсорсинг на централната власт. Но регионализацијата така, така е прашање на, смисл, на, на, на промисла, на смисленост. Зошто? Затоа што потребен ви е функционална, функционална целина во која граѓаните ќе ги остваруваат потреби. Го земам за пример градот Скопје, градот Скопје е практично регион. Пошироко од општинските од општинските граници. Притоа, тоа, регионално е прашањето на јавниот превоз. Да. Регионално е прашањето на комуналните потреби, да. Но ќе ве прашам, ќе го поставам прашањето за следното. Ајде, ако <clears throat> имаме ние одредена верига функционална територијална организација, дали, се, дали се со тоа комплетно согласни? Со оваа територијална организација, Обштината Сарај до градот Скопје. По таа основа градот Скопје е гранична општина со Косово. По таа основа ние немаме пристап, значи општина Сарај нема пристап до фондовите за погранична соработка, едно од причините да речеме, а тие за градот Скопје не значат ништо. За градот, за градот Скопје тие се премали пари, а за да Досарија се многу потреби. Тоа се некои неприродни работи кои што ние ги имаме, во кои што го спречуваме локалниот економски развој низ проекти кои што постојат токму за напредување на локалната средина. Или мислам дека беше Община Брапчишна. Община по сите тепи. Община со извори на пари, со индустријска зона, со... Мислам дека беше таа како е Сега припоена во Община Центар. Во, сите во Община Петров во центарот на градот, таму може беше, се извежда така. Во центарот на градот сеќи се снемаат парите од Джепчиште. Општина која беше, која своите приходи можеше многу подобро за собствените администрации. Споменавте примерот на Словенија. Словенија е еднаква, така да кажеме, деконцентрирана како нас, но таа пак и направи поголема бројност на општините во основа на локалните потреби и на локални референдуми. Кој каде сака да, да биде во која општина? И сега општините се намалува бројот, но се намалува од 200 и нешто што ги има, сега паѓа на помал број. Не сум сигурен дека ние можеме да речеме една општина само да земе за пример, која кога сега на македонски брод. И во која граѓаните мора да патува 38 км во еден правец за да излезат лична карта. Тоа се проблемите на кои ова, ова наша локална самоуправа не одговара. Јас само би посетил дека во моментот во Република Македонија постојат региони и тоа седум региони статистички региони според НУЦ класификацијата. И токму она за што се заводи и што и кажа како проблеми всушност е во надлежност на тие региони. Зошто тие не функционираат и не ги решаваат сите овие тековни проблеми, тоа е друго прашање. Очигледно е до капацитетот, до инвенцијата на оние кои што шенуваат, а таму шенуваат градоначалниците на тие региони. Нема да зборувам, приметувате да дори разлика во вокабуларот да имаме, некој зборува за територијална подолга, јас зборува за територијална организација. И кога ги зборувам моите, па, моите предлози во ставовите на либералните политики, ставовите на партијата, која ја представувам, зборувам за тоа како се прибираат, а не како да се трошат парите. Сите во принцип знаеме како да ги трошиме парите, тоа е најлесно, односно како да ги алоцираме. Но прибирањето на парите И сега, ако зборуваме за 50 до 60 општини во Македонија е оптимална бројка со ова овластување, со овие, како се вика, со едностепен систем на организација може да зборуваме за тоа. Но тоа значи дека повторно општините и граѓаните ќе ги држиме надвор од пристап до многу повеќе пари кои не се домашни фондови. Ако е тоа целта, во ред. Јас мислам дека тоа не е целта и не треба да биде целта. И затоа некогаш помали општини со основни е, задачи барат помала администрација, а регионите може да решат значи, административни со, со промислена коридори. Значи, не нешто што денеска да го става на, на маса и готово го завршува. да е а, во делот на областувањето и во делот на трошоците. Јас можам да кажам како член на Советот на град Скопје од 2005 до 2009, овие проблеми што ги зборуваше господинот Кажите, истите ги имам видено на ниво на град Скопје. И тоа ви ги кажам затоа што тој града поврза во себе 10 општини, треба да изврши комунални услуги во 10 општини, во јавниот превоз има повеќе од 10 општини, треба да плати исто така грејење за не знам колку 30 дена училишта. И сето тоа се прашање кои државата го ги даде, вика, еве ви сега вие занимавате со тоа, одлично децентрализираме власт. Да парем, општините и градот Скопје се само аутсорсинг. Значи за да проширите пат, она правомајска нешто се ширеше, таа е пола улица под надлежност на градот, Дел е под надлежност на општина Кисела вода, а дел е под фонд за, за магистрални регионални патишта. Значи ние реално имаме држава која не верува во капацитетот на собствените граѓани. А целта на главна самоуправа е друго. Граѓаните да може да практикуваат демократијата и своите права директно. Равни тој беше во се сектори на на комуна Чеј. Деташно магистр битен на 10 години си пара курс по па на време на да Република Do të konstatoj atë që ne thaë, të asimutë, rrëndisht të një dhe dhe dhëmë një amë, dhe dhe të thë për pasit, kërsa i për kërkët që të të dhëmë në kësir. Po të pjatë të përtën 2 elementë, për desha të kërkët që i të zeku, për të të të të të të të të të, kërkët që të të të të të të të, për të të të të të të, shkollat e mesme ose nivele të shkollave të mesme. Realisht, asë në herë, për sa e gjithëson, që në jasë dhe gjithëson, të gjitha komunat në kohë të dhjithë kanë të drejtë të kemë të fanë shkollin e mesme në nivele të tjetë. Nuk të kemë në si të realizën, një pjesë e madhe të tjë asë në herë, janë të dinë të asë njëmë në nivele të tjetë. E mos të e cilë e gjithëson e një përgjithë i por ende nuk është të të aplikohet në ashtë komunë, shëndetësia primarë. Në tanë, ti deshëm apo zdeshëm, neve dhe duhet pa tjetër të bëjmë regionalizim. Kur dhe ndohë, si dhe ndohë, nuk e di, por e di që është një element që duhet të ndohë pa tjetër. Uh, edhe është njërë të fillohet sa më herë në këtë debatë që mund të këtë element që të më të të, të diskutoj. Uh, e cekur e kretari problemin e uh, më thamë e në shumë e vitalitë në në në dhe ajo gjithë si pa tjetër duhet të të jetë një element që i duhet të të për të përpara të mund në sezon dhe së të të të të të shkrije. Në në këtu që që në të koncentrije, unë nuk pajtohu në atë që që të koncentrije, përveç të të në ingerenca që janë në dhe që në dhe që në dhe në si mëdhenin e tokës të dëmorë të shkëmbë të të dëmorë të në kompetitë lokal, tjera kompetenësa nuk e një. Po si do që tjetë do të që edhe në nëzimin e shkëzirë që areja të ose një veli të një pushtetit lokal, kështë të një të të zirë të problemet që ka të të në të eh, po në të në të në të në të në të në të në të në të në të të në punimin që kanë bërë dhe në qështë është në vetër në gjithë politike, për parafitin e shandarën e shpetivisht të norma dhe që të përbashim në Europianë, dhe që është bërë liti për gjurime gjenarë, të që një është që më të sinqerë, e në edhe në Republikë në Maqenisë, në regionë në kanë përkua jo funksionale. Edhe nuk kanë asë një farë në mundësie administrativit të të menajuar me atë që e ka se kompetentë dhe gjithsesi jam i mendimit se zile e vetme e vetme në kravën, po edhe që është që ju e kontestuar pra një dhe realizimin, dhe të të një palas shumë një për probleme që paracitë në një një një në rritë në gjithë po në si dhe të realizimin. I një fyllë, po të një për të një të të të të të të të të të Budașul este din o comună foarte altă, este comuna Cezare. Unii mendoi se ceștia ăștia, eu, centroana eu, ce, ce seamă de parafosti, ori ăștia din probleme de ce, de recupi merine pe tine, în se ce parte, să mă schimbi comuna partială. Edhe, mendoj se tema është karanën nivel lokal, për duhet nivel pak më të gatë, sepse të gjitha jo që Платите да последните години за последните години. Е, така што там шеќери, партијалка па шеќери ќе дава. Ќе има мир, ќе се прејаче еден проблеми. Тоа е бакта да ту на последните. е на Сирия, очевидно, не всички света, тръгва ви е прекрасен. Се съгласен потполно, защото во изјава за медиумите да кажат дека и имаме држава и, об, и на киднапираме политика. Е сега, во, во таа смисла, значи, клиентелизмот кој влада и во политиката и во економијата ги создава и, и така да кажеме, кадровски и самите администрации на сите нивоа и во сите, во сите економски ентитети. Но тие е прашање на клиентелизам политички работа, ние не сме клиенти на своите граѓани. И тоа се гледа и во парламентот, тоа се гледа и секаде. Дозволете една сугестија. Во делот на седните училишта, ние имаме потреба да расчистиме дека, во делот на регионализацијата, значи јас мислам дека ние имаме потреба да признаеме дека ние немаме логичен распоред на ученици врз основа на економските потреби на сите средини, на општините, значи во општина предпријатијата, веќе тоа се прави во канцеларија во Скопје. И да ви кажам, искрено мислам дека во Скопје не може да се направи реална представа колку ученици во селото земјоделство текторе и ученици се потешни. Затоа што тоа е прашање на притисок на локална комуникација и економски идентитети во тие средини. А во делот на здравственото мапирање, значи, извинете, јас не можам да избегам од своите опозицијски ставови, а, морам да кажам дека последиците на здравственото мапирање, на одложеното здравствено мапирање, и на нејасната улога на примарна, секундарна и терцијна здравствена заштита, доведува до тоа да секундарната здравствена заштита, која исто така е регионална, биде прескокната и да имаме нефункционален здравствен систем во кој мафичниот лекар е сообраќаец, да секундарната здравствена заштита е мост и се завршува во терцијарната здравствена заштита. Јас сакам само да прашам како мислите да изведете да изведете ова да реализирате ова идеја за регионализација, така ја крстихме денеска, без да се направи департизација. Еден банален пример, Куманово, двајца братучеди, едниот од една партија, другиот од друга, едниот на државното водоводно предпријатие, другиот на локално, се случи конфликт, цел град немаше вод. например. Како ова е банално, меѓутоа е многу суштински. Значи, како ќе се изведе тоа без прва фаза која што би била департизација на, на локалните власти, локалните Е постои ниту еден процес што е сам за себе и што се води издвоено. Сите процеси се паралелни. И ако мислиме дека деквартизацијата нема да биде помогната, Е само процес, значи регионализацијата не е процес што се прави од денес утре, тој бара многу смисленост, зошто, како се прави, на кој, до кој степен и така натаму. Но тоа може да го прават само до кој степен тука, значи што е се практично да се направи. А, а од друга страна, политичките партии, ако пуштат киднапираните нели, администрации, а, киднапираното општество, киднапираната критичка мисла. Значи не е само администрација, поставете администрација, треба да речеме овде има луѓе кои што се од администрацијата, кои имаат многу помалку притисок, да политички, одо што има владни организации, академски, образовни структури и слично. Зошто? Затоа што ако ние ги отвориме реално потребните прашања, ги поставиме на нормална логика на 21 век. Што има економската, така да кажем, одржливост, тогаш можеме да дадеме до, до суштина. Затоа, нито еден процес велам не може да се однесе, нито еден процес не може да биде кој што го замислува една политичка партија. Јас нудам едно решение, но тоа не значи дека е најдоброто решение. Најдоброто решение треба да биде мнозинството. Зашто на да, Кеновски само да. сакаше да сугерира излезни решенија, па да го закружиме ова што демонтираме Да. Значи, ако сакаме да надминеме оној наш став, оно и наш печаток, надминеме партиската општина да ја надминеме партизираната администрација. Постојат голем број на мети кои што ни стојат на располагање, инструменти кои што ни стојат на располагање, кои што ние за жал и не ги користиме доволно. Прво, сигурно дека мораме да ги засилиме тие механизми на обшествена контрола над не само на обштинската администрација, туку генерално и на јавната јавната администрација, веќе ја гледаме зголемената улога на невладиниот сектор токму во една лаква ситуација и сигурно е пожелно да тоа биде што е можно почести во наредни ситуации. Да имаме тука еден зголемен ангажман на опозицијата каде што секој предлог да не биде амблок отворен од опозицијата, туку на некој начин да биде сите добри примери, добри практики ги предлози да бидат прифатени од страна на опозицијата да се подигне како индивидуалната, така и колективната свест и сигурно дека тука доаѓа во предвид и волјата на политичарите од власта, каде што треба да покажат една реална волја за една непристрасна, за еден објективен конкурс при, при вработувањето на, на кадрите во администрацијата, дали е тоа општинска или пак е на повисоко државно ниво. Исто така, мислам дека треба да во на водиме сметка повеќе да изградиме еден систем на јавна контрола во систематизацијата на работните места во сите институции и сигурно дека за мене еден приоритетен проблем е да се редефинира онаа програма за стручен испит на јавните и државните службеници, особено во таа содржина на испитите за влез, за кој се може да влезе во јавната администрација, бидејќи вака како што се поставени работите, очигледно дека секој со секое образование ние формално правно имаме законите, имаме условите, меѓутоа ги имаме законите, имаме условите кои што ги предвидуваат законите, меѓутоа за жал во пракса тие не се практикуваат. И затоа апелирам до волја на политичарите, доследно спроведување на она што го имаме засртано како позитивна законска регулатива. Dumnezeu, promenele é sunt ние можеме да бидеме презадоволни затоа што чувме низ за решение овде, а тоа и ни беше намерата, значи да разговараме, да погледнеме директно во очите на сите проблеми кои што ни се појавуваат на пат. А, верата ни беше и да се подобри квалитетот на локалните власти преку вакви дискусии, да се подобри и да се развие меѓу етничкиот диалог, а, секако да се подобрат крај на цел меѓу етничките односи, да се потигнат и заедно обществениот активизам во Македонија. Уште еднаш дебати МК, проектот на Диверсити Медија е подржан со грант од ЦИРА. Благодариме, повелете, значи на секоја наша наредна дебата се надевам оставите да податоци, ќе ви информираме го се заинтересирани да ни се придружите.